Thank you. isso aí galera, gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Temos vídeo aí, gameplay aí do jogo completo aí do jogo, beleza? No canal temos live direto aí no canal. Temos live na Twitch de Salchman e de outros jogos, beleza? Temos vídeo aí no canal, deixa aquele like, se inscreve no canal e segue nós, vamos crescer a comunidade. Tamo junto, vida maluca e até a próxima. Fui!